नमस्कार मैं हूं सिद्धार्थ जुयाल स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का रियलिटी मीडिया के इस शो पर आज हमारे साथ जुड़े हैं मिस्टर जी एस भाकुली जी जो कि एक आम्रपाली इन्वेस्टर हैं और काफ़ी परेशान है अपने पोजीशन को लेकर तो सर बताइए सर आपने इन्वेस्टमेंट कब करा था मैंने 2010 में इन्वेस्ट किया था उसमें आम्रपाली के एक दो प्रोजेक्ट में अपने सन इन लॉ के लिए आदित्य शंकर तिवारी जो एब्रॉड में थे उस समय यूएस में उनके लिए यहाँ पर प्रोजेक्ट लिए थे एक मैंने लिया था सबसे पहले आम्रपाली का जॉडियक ग्राउंड फ्लोर जिसकी डिलीवरी अब मिल चुकी है बड़ी मुद्दत के बाद दूसरा सेकेंडली मैंने लिया था नोएडा एक्सटेंशन में आम्रपाली सेंचुरी और जिसकी 90 परसेंट डिली पेमेंट हो चुकी है 2010 में लिया था बीच में कोर्ट केस की वजह से डिले हो गया था उसके बाद एक लेटर आया था जो उन्होंने प्रॉमिस किया था कि 2015 जून में हम आपको डिलीवरी दे रहे हैं 90 परसेंट पेमेंट ऑलरेडी हो चुकी है ट्वेल्थ फ्लोर तक उनका टावर तैयार है लेकिन उसके बाद काम बंद है बीच में उनका लेटर आया था कि हम मिशन कम्प्लीसन में पैसे दे दो हमें हम प्रोजेक्ट तैयार करेंगे लेकिन उसका भी कोई रिजल्ट नहीं हुआ हालांकि हमने नहीं दिए थे सेकंड प्रोजेक्ट मेरा है आम्रपाली हार्टबीट में सेक्टर 107 में जो मैंने अपने सिस्टर इन लॉ के लिए लिया था वो हमारे साथ ही रहती है इन सब का सुपरविज़न मैं ही कर रहा हूँ वहाँ भी मैं 90 परसेंट पेमेंट कर चुका हूँ लेकिन वहाँ भी दूर दूर तक अभी डिलीवरी का कुछ पता नहीं है ये प्रोजेक्ट ये वो लिया था हमने नवंबर 2011 में और ये भी 15 जून में देना था भी डिले है वहाँ पर कोर्ट केस आया था उसके वहाँ दो तीन बिल्डर काम कर रहे थे दो बिल्डरों ने कोर्ट केस के बाद अपना काम शुरू कर दिया है इवन डिलीवरी देनी शुरू कर दी है लेकिन आम्रपाली कोई काम नहीं कर रहा है उसका एज इट इज ताला लगा हुआ है जैसा था वैसे ही है जाते हैं उनके पास और मतलब हर हफ्ते उनके ऑफिस जाते हैं वो ऐसे ही झूठे आश्वासन देते हैं अब होगा कब होगा ऐसा कुछ नहीं हो रहा है निफोमा के भी रिपोर्ट सुनते हैं वहाँ भी जाते हैं लेकिन अभी तक कुछ ऐसा दूर दूर तक कोई आश्वासन नहीं मिल रहा है तो सर आप जो कंस्ट्रक्शन साइट थी आपने वहाँ पे विजिट करी सर कितना हाँ। प्रोग्रेस है कंस्ट्रक्शन साइट हमने विजिट किया है जो पहले था इसका सेंचुरियन को तो आपका ट्वेल्थ फ्लोर रेडी है बट उसमें कुछ टावर हैं प्रोजेक्ट इज वेरी बिग कुछ टावर हैं जो तैयार है उसमें मेरा टावर ऑलरेडी ट्वेल्व फ्लोर तक का हो चुका है उन्होंने ट्वेल्व फ्लोर तक की डिमांड ले ली एक लास्ट इंस्टॉलमेंट uh, आती है जो टॉप फ्लोर का है that is sixteen I think so और जो हार्ट बीट में है हार्ट बीट में भी नाइन्टी परसेंट पेमेंट जा चुकी है उसका भी टावर जो है टेंथ फ्लोर तक चल गया है उसके बाद वो भी स्टॉप हो गया अभी कोई साइड में काम नहीं हो रहा है दो चार उनके स्टाफ हैं इवन सेंचुरियन में तो भाई एक तो उनके वो गार्ड वार्ड बैठे हुए हैं उनसे पूछो कोई जवाब नहीं देते स्टाफ मिलता नहीं है स्टाफ है ही नहीं वहाँ उनने स्टाफ को शिफ्ट कर दिया है सर आपने इसके आगे कोई लीगल स्टेप लिया हो कोई केस के थ्रू नहीं अभी तो हमने कोई लीगल स्टेप नहीं लिया है इसलिए क्योंकि हम चाहते हैं कि भाई अकेला तो हम कहाँ लीगल स्टेप लेंगे अकेला तो हो नहीं पाएगा क्योंकि इनके भी लीगल एडवाइजर हैं हाँ उनके ऑफिस जाओ तो हम बड़े मतलब प्यार से उनसे बात करते हैं अदरवाइज उनके बाउंसर भी बैठे रहते हैं ज़्यादा तूता तो भी नहीं कर सकते हो तो लीगल स्टेप हमने कुछ नहीं लिया है और एक केस मेरा और है जो मैंने अर्थ में अर्थ इंफ्रा में एक शॉप ली थी वो ली थी 2012 में तो वो शॉप पे उन्होंने टेन परसेंट लिया था उसके बाद ना तो आज तक वो शॉप बननी तैयार हुई ना उसका कोई लेआउट ना शॉप नंबर कुछ भी नहीं दिया अब वो उसके पैसे भी नहीं दे रहे हैं वो भी मतलब बी के टेन परसेंट ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट दो लाख पचपन हज़ार रुपये गए हुए हैं और वो भी फंसा हुआ है इसलिए आज की डेट में बिल्डर साइड में तो हम लोगों को कोई भी विश्वास नहीं हो रहा है कि भी ये लोग लगभग लगभग यही माना जा रहा है कि भी almost more than fifty percent तो सब ऐसी है सर अगर मैं आज की बात करूँ आज अगर वो बिल्डर कहता है कि ठीक है हम आपको आपका वो कुछ भी सॉल्व करते हैं इस चीज़ को तो आप क्या चाहते हैं सर पैसा चाहिए पेनल्टी के साथ या फिर आपको पोजीशन चाहिए हमें पैसा नहीं चाहिए और हमें तो डिलीवरी चाहिए अगर पैसा चाहिए तो एटलीस्ट एटलीस्ट जो मार्केट जो हम पे लगाते हैं मैं ट्वेंटी परसेंट के रेट पर अपना पैसा वापस मांग at the interest of the twenty five twenty four percent जो वो लोग ड्यू टू द डिले हमसे चार्ज करते हैं अच्छा, अच्छा। उसी पर लेंगे ठीक सर और सर अगर आम्रपाली के लिए आप कुछ बोलना चाहें तो आप बोल सकते हैं सर अगर आप इन फ्यूचर कोई अगर आपके जानने वाले आम्रपाली में इन्वेस्ट करें तो कोई आप मैसेज देना चाहेंगे उनके मैसेज तो यही है हम तो सबसे यही कहेंगे भैया यूनाइटेड होने का टाइम आ गया अब तो और कुछ हो नहीं सकता है सब मिलके अगर कुछ करते हैं सारे मैं भी कोशिश करूंगा कि भी मैक्सिमम जितने भी लोग हैं आपसे जुड़े या सारे मिलके कुछ करो इवन एक मेरे टैलेंट हैं फर्स्ट फ्लोर में उन्होंने वो भी ऑलरेडी 2010 में उन्होंने इन्वेस्ट किया था आम्रपाली ये sector seventy six princely state में वो भी बेचारे फंसे हुए हैं नाइन्टी परसेंट पेमेंट होगी उनकी जी जी जी तो कुछ भी नहीं हो रहा उनका अच्छा सर अगर आम्रपाली की बात करें तो आपने किस बिहाफ में मतलब आम्रपाली में इन्वेस्ट करा था 2010 में जब आपने करा था किसी के थ्रू करा था या आपने खुद ही करा था नहीं मैंने किया तो डायरेक्टली था पर उसमें यह था कि भी आम्रपाली के बहुत सारे इधर उधर प्रोजेक्ट चल रहे थे जी जी और ये था कि भी उसमें तो इनने काफ़ी स्पीड अप काम किया था लग रहा था कि भी टाइमली डिलीवर कर देंगे पर आज की डेट में नोएडा और नोएडा एक्सटेंशन में जितने भी इसके प्रोजेक्ट हैं आम्रपाली के वो 2008 और 9 के आसपास ही सारे आए हुए हैं उसमें से दो या तीन प्रोजेक्ट ने डिलीवर किए उसके अलावा कोई भी प्रोजेक्ट डिलीवर नहीं किया तो ऐसी सारी समस्याओं का समाधान आप हम आपके सामने यूं ही लेकर आते रहेंगे देखते रहिए रियलिटी